fruit d'iniciatives com aquestes, doncs avui podem estar orgullosos d'haver estat reconeguts com a ciutat literària per part de la UNESCO, com per festivals com aquest i per, per, eh, per haver impulsat eh, iniciatives d'aquestes característiques. És allò que ens ha fet ser ciutat literària, no només per tenir una potent indústria editorial, sinó per ser també diguem el bressol, un bressol inesgotable d'escriptors, de, d'editors, de llibreters, de traductors, i, evidentment, de públics, de públics que han fet possible, que fan possible doncs, que, que gèneres com els policíacs doncs, eh, tinguin la força i la personalitat que tenen a la nostra ciutat. No?